Eu tenho uma propensão muito natural para gostar de mexer em massa, desde muito novinha, mas acho que com a idade fui amadurecendo esse gosto. A primeira vez que fiz fogaças devia ter sozinha, porque já tinha feito acompanhada com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia. Disse à minha mãe, ela disse, está bem, então trata tu das coisas Fui encomendar o pão em massa, tratei dos ingredientes, agarrei na receita da minha avó e fiz as fogaças. Fui dar a provar à minha avó e ela só me disse assim, ai, estão tão boas, parecem as minhas. Eu disse, olha avó, é a tua receita. Todos os anos na altura do Santa Mar fazia, com os meus filhos, fazíamos os bonequinhos. No ano em que surgiu o primeiro concurso das fogaças de Palmela, faço sempre a minha mão para ir à bênção. E então trouxe uh, aqui na Casa Mãe Rota de Vinhos, foi o concurso foi aqui, trouxe então um cestinho com as fogaças e no final tive a grata surpresa de ter ganho o primeiro prémio no primeiro concurso. E as figuras que eram usadas era pedir bênção ao Santo Amaro para as colheitas, na forma de frutos e outras coisas, para os animais com forma dos animais e para as próprias pessoas com formas, como já vimos, de, de, de, no feitio de, partes do corpo humano, a cabeça, os braços, o pé, a mão, portanto, para aquilo que elas necessitavam. A Confraria Gastronómica de Palmela revitalizou a tradição e uh, faz, é feito todos os anos na Igreja de São Pedro, no dia 15 de janeiro, a benção das fogaças, é uma das minhas paixões. <laughs> e acho que a revitalização da fogaça, da tradição da, foga da benção da fogaça foi muito boa e como é um saber muito antigo, é uma tradição muito antiga, acho que não a devemos morrer, deixar morrer e eu faço o meu pequeno papel naquilo que posso quando me pedem, que é fazer a divulgação da fogaça para as futuras gerações.